我的地上摩擦。有人。 Gracias. no, no, no, no. Uy, americano 你准备还没来吗？来准备干准备干